XD. Ah, no, pues, pero ¿por qué ese saludo, güey? El saludo de la magistración. Por eso te iba a decir, ¿empezamos con un XD o con qué empezamos? No sé, yo te dije saluda, no sé. Así que ya, ya, ya, ya, ya está grabando mi voz, ya. Ah. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé qué hora será en su país, pero Venimos con bueno, eh, esa este, introducción tan, tan de golpe, ese que no tuvieron un receso para asimilar todo lo que pasó. No oh, sé por qué hay un, un mono a la izquierda. Bueno, ya, ya vamos a seguir con esto. Sería... Vamos a ver cómo huevada. No, pues. bueno. No, van a desmonetizar el video. Bueno, no monetizo aún, así que tampoco que sería desmonetizar. Pero... Ah, de nuevo esto. ¿Qué cosa? Cerrar, presionarme para abrir. Ahí está. un furro acá. Esperemos que este güey aparezca porque se va a demorar. Es, nuestro amigo, un furro. Es nuestro amigo un furro. Quitamos el cartelito para que no se vean los nombres del perfil. Por si acaso. te Este wey se va a demorar en aparecer, así que nos vamos yendo. Porque si no, nos van a violar. Le van a tirar el video si sigo haciendo eso, ¿no? Y me van a demandar, me habían dicho. Deja de hablar así, mejor grabo con mi cámara de los 80. Ah, casi me mato, pero... sí este güey, este güey nunca, nunca apareció. Este güey, nunca, Nunca apareció. Bueno. tenemos, tenemos a mi mismísimo amigo ahí que no aparece. Por alguna razón, este video probablemente dure que una hora. Gracias YouTube por dejarme subir video más de una hora. Épico. Nos grabamos la cara, dice Owo. Bueno, es una máscara en realidad, maldito ¿Esperamos o nos vamos? Mejor no esperes nada. Mejor... Mejor espero no, no. Pero no lo traigas, pues. Te voy a buscar, te lo prometo. Ya me morí. Y el otro güey que no aparece se lo van a matar. Ay, está, acá, ya se lo madrearon. No me dije que ya se madrearon a Alex. Sí. Épico, papu, épico. Épico, weón, épico. Ya encontré otra flechita. Me dijiste que no ibas a hablar así porque si no, no monetizas. No, No, parece épico, no. no Sí. Yo sigo flechitas. Es, es épico, pero a la vez no es épico. Acuérdate que aquí no se tendría que prender la luz. ¿eh? Estaría mejor Yo... de, cuatro funciones. ¿Con qué se prendía la luz? Con la F. No, ah, muchas gracias. no hay nada. Sí, Index, acá atrás. ¿Estás ahí? Ah, Acá hay una flecha. Creo que ya encontramos la salida. bueno, bueno, eh, este video no va a durar mucho, señores, así que... Nosotros somos unos aquí despedimos el video. Muchas gracias a todos por venir acá. No, no, no, quede despedida ni quede despedida, weón. Aquí seguimos Dejé nivel 10. <laughs> What the fuck? ¿Qué pasó? Hasta que por fin revive. Sí. Ya deja de hablar sería, güey. Me van a banear el video. Me van a banear el canal. Me van a meter otro strike. No, a ti te van a meter el strike. Sí, pues. Ya tengo dos strikes. Le, meten un tercer strike y me voy a cagar de risa. ¡Uy! Ya, güey, sí, Y me voy a morir de risa. ¿Tampoco puedo decir eso? Eso sí. Ya, ten cuidado con el pulpo, señor, por favor. El pulpo que aparece donde quiere. Pulpo aparece donde quiere y donde puede. A ver, ¿dónde estaba esta cosa? Hay una válvula. Pregunta, ¿el, pulpo puede ver? El pulpo sí. Que no, aunque parezca que no, sí, sí puede. Otra válvula. Me gustaría ver cuánto tiempo llevo de video, pero no puedo. Tendría que pausar el, que pausar el juego tres veces. Esta válvula ya la accionaron y aquí pasaste todo otra válvula. Hay que encontrar la puerta también, güey. Ah, aquí está la puerta. Ahí está la puerta. Hay otra válvula. Falta una. Ya ve el monstruo, ya ve el monstruo. Está ahí atrás. Ah, güey, córrele. Sí, que mejor hay que correrle, porque si no nos van a funar, nos van a... Señoras y señores, me van a funar increíblemente por un mozo sin papá. Oye, se murió de nuevo, ¿qué le pasa? Dios, esto es... Eh, Oye, si cuando, cuando, no grabábamos este, este, este, este, este, este, este, nuestro querido amigo no se moría. Ya, ya iba a decir otra cosa. No diga huevo. Ah, aquí está. No. Y Le van a tirar el video por favor groserías, ¿ah? A mí no me culpen después. Ah, bueno, claro. Señoras y señores, me van a secuestrar increíblemente por fin También me van a censurar. Mejor censuran las palabras malas. Encontré en la última válvula. Vamos a la. Mejor, cuando edites el video, mejor edita las... Eh, los... Vámonos a donde la Virgen María. Cuando edites el video, pones censura a las palabras. Vámonos a donde la Virgen María. Donde vive la Virgen María. Ok. Ahí está la por... Pero ¿cuál? ¿No era la última válvula entonces? Faltan más, falta una más. ¿Cuál falta? Falta una más. Señores, señores, me acaban de funar. ¿Pero cuál falta? Ya, ya abrieron una válvula que está en el agua. Sí, ya abrieron. Las válvulas que no están activadas tienen luz. Una luz, este, así como la nuestra de por el redondito por los costados hay que encontrar la última este juego en algún momento sale uh mira un orbe épico papus épico si este video sale a la luz, ah, te... Señoras y señores, me acaban de comer increíblemente por sitio. Señoras y señores, yo que estaba buscando la válvula, ni la encontró. Ya picó, bueno. Ya, bueno, pero ah, Aquí está el bueno. de basura me agarró, creo que ya me agarró, si maldito monstruo. Ay, justo te moriste acá al lado. Señores y señores, mi amor... Sí, señores, muchas gracias por tu participación. Ahora me voy para el highlight. No, güey, usted no se va. Ya nos escapamos El que más murió fue el otro. No sé ni cómo se llama, pero bueno. Queda bobo Le decimos se llama... es su nombre. Se una vez se hizo llamar Cacho La pasamos de nivel, por fin. Dios mío. Bueno, nos vamos despidiendo, señores y señores. Muchas gracias por su participación. Vamos al nivel 3. De nuevo, no me Vamos al nivel 8, aunque sea. Ya después en otro video completamos todo. Ya, ¿qué quieres? En otro video mejor completamos todo. Terminamos en el, en el nivel 5, el que sea par. No, en el nivel, en el nivel 6. Para que nos quedemos con la. con el cómo se llama eso. el otro, el otro no apareció. Ah, no se apareció, pero Dios sabe dónde. Señor, puede tirarse. Tirarse por pasar este nivel, por favor. A la chanqué mi cabeza. Aunque creo que si este, este video pesa mal, yo creo que sí te lo puedo mandar porque... Au, au, au, au, mi cabeza, oh. Está bueno, bro. Aquí está el bicho que, nos mata si, lo vemos a la cara. era el 096? ¿No, no era? No, este bicho era el bicho que no ve ni oye, pero... No, este bicho era el que es que sí oye pero no ve. Son, tres llaves, recuerda. No, es solo una. Sí, ya sé. ¿Está ahí el bicho? Sí, está acá. Está yendo a donde tú vas. Puedes ver si se fue. No está ahí. Me fastidio. Se fue épicamente. Vuelve épicamente. ¿Qué le pasa? Está bugueado. Yo mío, ¿el que se viene de su drifting? Uy, está oliendo. que hace ruido. Este güey no sabe, ni, sabemos su nombre. Este güey no, lo encontramos por las calles, lo trajimos para que sufra con nosotros. ¿Le pegamos 50 tiros en la cabeza. Tampoco, tampoco, aunque sería, ya estaría muerto. Ahí viene. Azul. Qué profe and, en cuatro patas. Andando como una rata de cuatro patas, una rata de cloaca. cuatro patas, El comunismo está ¿A dónde se fueron ustedes en primer lugar? Está ahí, viene, y viene. Usted solo tenga cuidado. Ah, la pejo perro, ahora sí voy a descuartizarte. ¿Dónde fue? Está ahí, está allá. Ha muerto, tengo que directo. ¿Contraste aunque sea una llave? No. Con que no? Si no te lo hubiera dicho hace dos años. Me escondo prácticamente, acá. Oye, este no se va, alguien tiene que llevárselo y, nosotros buscar la llave. Que se lo lleve este. Este no, se, no sabemos cómo se llama. Ok. pues, que Primero la tecla mal. es una tecla que no debía. Épico, bro. Épico, papus. Épico. Épico, bro. Épico. Al final me morí. Casi me iban para parar las cosas. está bien por mí. Así que, señoras y señores, ¿con qué este hago para llevármela acá? Véngase para acá, véngase para acá, señor mío. ¿Estás seguro que no encontraste ninguna llave? Avisa si viene. ¿eh? Sí, yo estoy viendo, no te preocupes. Se está yendo, se está yendo. ¿Está viniendo? No, está acá viendo cualquier cosa. Está lleno por ustedes. Seguro. Que no sirve, ¿no? Sí, pero mm, me estoy yendo con silbidos. Yo creo que mejor lo dejamos eh, al, siguiente nivel, ya cortamos porque aquí vamos a demorar bastante tiempo por este este de aquí, que no sé ni cómo se llama, pero este es mi, amigo, le voy a decir mejor. Amigo. el amigo que por, ¿Vos le puedes decir ese pie que no sirva? No, no se le puede decir. ¿Está ahí contigo? Sí, me está viendo muy fijo. Okay. Vení para acá, guacho. O, te vaya, ustedes sigan corriendo. El argentino. Viene. Que venga para acá, guacho. Que venga para acá, guachín. Eh, yo te digo, uh, amigo, está acá más tieso. Véngase para acá. ¿Sigue contigo? Sigue conmigo, porque me estoy viendo con silbidos. Siendo más corre, búfalo. Véngase para acá. No se vaya. Ahí se para acá, señores y señores. ¡Vente! ¡Hostia! ¿Ya eh, llegaron? Sí, ya lo abrimos, ya lo abrí. Bueno, ya lo abrí yo, porque el otro aterrorizado <laughs> del mío. El otro del mío se está acercando a mí solo para... para protegerse Ahora va a ir a... Ahora a ver con ustedes. ¿A venir? Sí, ya lo vi. Sí, pues, sí, pues, supone que también debo ir no puedes llevártelo. Mm, dile que no si la persona lo va a traer a él. Encima pensando de que está perdido, o sea, que, tú estás perdido y ya, y ya, güey. ¿Dónde está? No sé si lo ves. No estoy, no estoy. Otra. Bien. terminamos en el nivel que estamos, porque iniciamos el nivel 0, este supone que es el nivel 2. Nivel 3, terminamos el nivel 3 y ahí cortamos. Señores, yo creo que ya nos debemos ir despidiendo porque también tengo cosas que hacer. No, no, no, no, no. no, no señor, pero yo en serio y sí me tengo que ir. Ah, bueno sé que terminen en dos minutos o, o, si no se despiden sin mí. Ya, bueno. Váyanse rápido, ya se salió. que ya se salió. Ya se fue, pon rápido. Ah, ya. Saca el botón, activar en este botón. Si puedes ir al otro lado que no, hay una habitación. En el... Sí, está está ahí, así que... Está acá al lado mío. no sé por a ti, no te censura nada. ¿Activaron ese botón? No lo sé. Sí, ya dijo que activó el de al lado. Bueno, me acaban de matar. Épicamente. Lo mataron, no, lo mataron. Yo no he muerto hasta... Bueno, sí he muerto por el... el, ¡No! Me desconectaron por internet. Error. Épico, pues, señores. Eh, así que aquí se acaba el video. Sí, bueno, ya, ya que se fue, ya que se fue, ya, ya Maldito internet, el internet. Gracias Movistar. Movistar, muchas gracias. Gracias Movistar. Bueno, muchas gracias Movistar. Y con que termino Hoy. Se fue el internet.